Čau. Ahoj. Já jsem tady, protože já jsem se rozhodla, no. že chci hrát soutěž, že dokážu zpívat jakýkoliv pětislabiční slovo na tu melodii. Fakt? Ano. A jaký máš ale slovo? Hele, zpívala jsem Mateří doušku lokomotivu a binokuláry. Tak se musíš vybrat jedno z nich. Ne, to mi právě my vslete ty. Tak vy? binokuláry, binokuláry ne, jsou dobrý. Ne, vyber si Tyrannosaurus. Tyrannosaurus. Tyrannosaurus jo, klidně. ty jsi neměla, ne? Tyrannosaurus, Tyrannosaurus, Tyrannosaurus, Tyrannosaurus, Torá a cama flota, a cama resta, seja adresa, jastu adresa, pořecho tebe, interesa, ní interesa, interesa, leja to nedám. Já porobice, já porobice, já porobice, Chodec prava chodec, chodec, ne, ale já, mně přijde, že se ani nes, nestačím Vinářilo, jako všecho vina bořecho, chovina boře, chovina jako jako boře, chovina že mně přijde, Aha. že vynechávám vám. Bořechovina, bořechovina, bořechovina, bořechovina, prostě bořechovina, bořechovina, Je očekávaný, aby se vešel na nějaký škatulky. Jak to, že mi to nevychází? krásně vejdu, podívej, jak se krásně vejdu. Ty vole, ale tak to je taky dobrý. To tam to ještě, ještě někomu nepovedlo. Tak to napiš taky natočíme. počnu. A kde se ti to líbí tady? Na boře. Pořechovin, na bořechovin. Jo, jsem začala dřív. Znova. Můžeme začít znova, tam někdo šel. Mám. <laughs> trochu zrnevostný. Pardon, klidně to ex ním. A sorry, jdem znova. Jo, můžeme. Točíš? Třetí take, po druhé. rodině naše. Když jsem byl malý, dali chodit do pijána. Byl bych dneska někdo jiný. Měl bych tvář vážného pána. Nebál bych se černých kláves. Hrál bych pacha, hrál bych ještě. Nosil fráček mluvil slušně, spával zlehka, stával stěžka. těžka. Jenže mi naše místo to koupili kytaru. Co jsem se kvůli ní naučil, spoustě nešvarů. Ale rozhodně teď a tady o tom neodlám šílet. piano se prakticky nedá vzít vůbec na žádný výlet. Kdybych uměl řídit auta, určitě bych bral stopaře, bral bych všechny, bral bych všude, na Aljašce, na Sáře. Byl bych s nima, tam i zpátky. Brazílie, Bhutan, Bali, u benzína, bych s nima kouřil. Cíga, co bych si sám balil. Jenže nevím řídit auta, ani balit cigára. A ještě ani nekouřil. Auta nemám rád. Tak teď vlastně nevím, jestli nedělám z velblouda komára. Když o všech těch dalších životech nechávám rád zdát. Chtěl žít normální život. Nedělal bych tolik věcí, měl bych spoustu času na zbyt, nebo místa zlaté kleci. Neznal bych svých sto životů, měl jeden domov polštář dělal bych jen co mám dělat, co je běžné při mém věku. Jenže přijde líto a všechny životy jen tak zapomenou. A taky na těch tisíc dalších, o kterých tak rád sním, tak jediná možnost, jak je všechny města do jednoho normálního života, tím, že tenhle život prostě nebude normální. Smířit se s tím, že tenhle život prostě nebude normální. Stejně jako tahle písnička vůbec není normální. Protože kdyby byla normální, tak zní asi nějak takhle.